هر هغه څوک چې د کشتۍ په ذریعه د ویزې نه بغیر اسټرالیا ته د سفر کولو کوشش وکړي بیرته به ولیږل شي او بیا هم د پروسس کولو دپاره یو سیمویز هیواد ته انتقال شي دا لاندې معلومات د هغوی خلکو دپاره نه دي کوم چې د حفاظت اداوي او د پروسس کولو سیمویز هیوادونو ته ارزول کیږي دا معلومات د هغوی خلکو دپاره دي کوم چې لا مخکې د کشتۍ په ذریعه د ویزا برته اسټرالیا ته راغلي دي او دا حفاظت اداوي به په اسټرالیا کې وارزل شي په اسټرالیا کې اوسېدل یو امتیاز دی حق نه دی. ستاسې چلند او کړوړه دا چې تاسې کوم کارونه کوئ او څنګه عمل کوئ ډېر مهم دي. ستاسې چلند کولی شي په استرالیا کې ستاسې د اوسېدلو په موده باندې تأثیر وکړي او دا چې آیا تاسې به په توقیف کې ژوند کوئ او که په ټولنه کې. ټول خلک باید د استرالیا قوانین مراعات کړي او په مسؤلیت سره چلند وکړي هم په کور کې او هم په عامه ځایونو کې. دا قوانین د استرالیا ټولنې او د ټولو لپاره منظمه او خوندي ساتي. تاسې باید خپل مسؤلیتونه وپیژنئ او دا چې کوم کارونه په استرالیا کې د قانون خلاف دي. ځینې مسؤلیتونه او قوانین کیدای شي ستاسې له خپل هیواد څخه مختلف وي. ځینې کارونه او چلند په استرالیا کې د منلو وړ نه دي. په هغو کارونو او چلن کې چې د منلو وړ نه دي دا شامل دي، له تشدد او زور څخه کار اخیستل، ملکیت ته تاوان رسول، دولتي مامور ته دروغ ویل، د جعلي هویت اسنادو یا معلوماتو سپارل، په اسټرالیا کې له ټولو خلکو سره په درناوي چلن کوئ، په دې کې ښځې، ماشومان او د بېلابېلو هېوادونو خلک شامل دي. داسې فزیکي کارونه یا خبرې مه کوئ چې نورو خلکو ته ښکنځل وي یا هغوی تهدید کړي او نه هم جنسي تبصرې وي. دا چې تاسې څه کوئ او څنګه عمل کوئ، د هغو مسؤلیت ستاسو په غاړه دی، حتی که په دې نه پوهېدلی چې ستاسو چلند غلط دی یا د الکولو یا مخدره موادو تر اثر لاندې وئ او یا مو غلطي کړې وي. له خپلو باوري خلکو سره د استرالیا د رواجونو او کلتور په اړه خبرې وکړئ. سپینې خبرې وکړئ او که چیرې په کوم شي پوه نه شوئ نو پوښتنه وکړئ. که تاسې ته ویزه درکړ شوې وي، باید د ویزې ټول شرایط مراعات کړئ. دا شرایط د ویزې په ورکړ شوي لیک کې لیکل شوي دي، په هغو باندې له پوهیدلو څخه ډاډ ترلاسه کړئ. که تاسې ته لنډمهاله ویزه درکړای شوې وي، د ویزې یو شرط به دا هم وي چې د چلند مقررات مراعات کړئ. د ویزې له شرایطو څخه سرغړونه کیدای شي سخت نتایج ولري، چې په هغو کې ستاسې د ویزې فسخه کیدل هم شامل دي. که ستاسې ویزه فسخه شي، تاسو به بیرته د مهاجرت د توقیف مرکز ته انتقال شئ. که د خپلې ویزې په شرایطو نه پوهیږئ، د مهاجرت مامور یا د خدماتو برابروونکي څخه پوښتنه وکړئ. هغوی کولی شي تاسې ته نور تفصیلي معلومات درکړي. همدارنګه په لاندې ویب سایټ کې هم معلومات شته دي. www.immi.gov.au/ima